ba hori ez, diren kontra ba, ekitaldi batzuk eta bar, bai. eta horren eh, aurrian, ba, eh, bertan negoazan aktivista asko, eta bueno, bertara joan zirina ez, bai. bertakoak zirina, ba, ezik, eta juzien artian eta bar, pentsa eben, ba, edabide bat, ez, eh, batzuk sortzia, ez, e, ba, etor, zan, ba, edabide independente guztizak batzeko, eta berari, ba, baliabide batzuko moteko, ez, bideua eta bar, zabaltzeko, eta bar, organ interneteko webgune batei eben, eta horra izan dana, alde batetik da ba, jentien e, eh, jentiak eta eh, okon eskubidia ez, eh, nire bene esateko hori bermatzia ez, mm -hmm. Ze, e, edabide korporatiboetan ba, e, batea dala, besti dala, dirua dala, e, gobernua dala, ba, ba hor filtro bat dago, ez? Hmm. Orban, e, indimediako e, webunietan dago no, argitaratze irekia deitzen da, zentipio bai. hori jarraituz, jente guztiak nahi da bena ezan aldago. Hmm. Eta ez eta antigolarizazioek sortu, bueno, sortu niko edo mm. antigolarizazioen erantzun bat edo azkanean da dana bat dena, kontrainformazioia deitzen da hitz bai. hori, ez? Nire izan bat begustatzen, ez? Guke erabiltzen dugu mediaktivismoa. Ba, egu informatzen gau, guri edabide korporatiba betzen da bena, barren zako, ez dago, dago, ez dago, dago e, egidea esaten bestia guzorra esaten da belako. Gu nahi, nahi duguna edo nahi genukena izango zen, ba, errizak berak, taldiak eta pertsonak eta bar, ba, erabiltzia e, ez hori informatzeko edo zeri buruz. ez dakize enpresak, ez dakize gobernu, ez dakize enork, ez adena delako goza bat, zinez garretasun handiz beste bat epaino. Hori da. Hori da, nik zelatzen ipiniko nebana. Ze askotan, anonimo batek esan alda, esan aldituz eh, askoz eh, dizauak, bai. ba, oso pertsona esan batek baina. Eh? Mm eta eta bueno guk horretan ez dago flexibilitate handi handi dago eta eta nik argi daukot e, eh, indimedian da zen gauza asko e, politikako eztabaidetan eta bar bai. hor sartuta ondentia asko ezagun ezagunak izango dira zela e, baina anonimotasun hori da dabe eta orduan ikuste dut ba ez dago laukibiar ikararik eta eta askotan ba onuragarrez dela